Dbaj o zdrowie swojego dziecka. No i co, panie doktorze? No, trzeba się za chłopaka wziąć, proszę pani. Jego kręgosłup woła o ratunek, proszę pani. Zwłaszcza wobec nadwagi. Nadwagi? Ano. Piotrek musi się więcej ruszać, biegać, grać w piłkę, Ależ on całymi godzinami gra w piłkę. Nawet jakiś amatorski klub z kolegami założyli. Te. Piotrek, grasz w piłkę? Ehm, co? Mama mówi, że jakiś klub sportowy macie. Aha. A jakie wy tam sporty uprawiacie? Gałę gramy, jeździmy na rolkach. Widzi pan? Walczymy na miecze, skaczemy na bungee. Co? Nie, myśmy tak założyli w sieci. No, no, no. Gry takie mamy.